खाब सवेरे नींदों ने डर के हमेरे बोली तू सच से छुपा ले आंसू अपने बचा ले ओ पिया तू ¡Gracias! the such a सखी